bo mamy kolejną porcję książek. Snip. Fajne to nawet wygląda. To jest ładniejsze. stary Zefir. Patrzcie znowu pełen, pełen porcelany. уже 16 потом do świata można znaleźć we własnym ogrodzie. Kochana Kasiu, w dniu Twoich 18 urodzin przyjmij ode mnie najlepsze życzenia. Wyraz moją tkaniną zakręcone myśli Biedronki. Zakopane 2011 James Zenalizowym zestaw Pico kolejka Praca ręczna, motyw ludowy ze skrzyński, skrzyni śląskiej. Made in Poland. Zajebiste. patrzy znowu na album na zdjęcia starym. Neyse, saksı olsun. prezent. Czy jakiś niski albo na zdjęciu. Patrzcie co to jest, jakiś stary kalendarz ddr 27 lat ddr масло финские пюро